Coitados, presidente, pijo nos da media do país Fartos de dicir que nos importa o que dir Xa non temos que fingir que somos xente normal Temos o poder e fixemos unha broma dignamente transportada do mundo y mola al Hai alguén aí, hai alguén aí ahí. Último aviso, habitantes del país. Hay alguien ahí, hay alguien ahí. Tu interno de zombies controlados por a saída dun bar Resaca e mañan a traballar Non penses no traballo, non penses no mañá Despois desta festa non haberá máis Este o baile radiactivo nuclear Galiza, zombi, poder nuclear A crise financeira está a mola pagar E apreto o cinturón que les